teman <laughs> sore ini sore ini kita mandi kita mandi di sungai oke okay, guys let's go Wait till you see the. no, no, no, no. <laughs>